晚上好，谢谢大家的星中火炮，谢谢，谢谢海宝，谢谢二缺，谢谢爱吃鱼，谢谢海宝，谢谢谢谢。

我立成灰，也值得完美。人说繁华的深处住着。我被忘了，我记，给我记录一下。那个芊芊应该有。芊芊啊，芊芊肯定，芊芊有大鱼，大鱼肯定有。芊芊肯定有，你用这个二维码点歌的话，它都有，就什么歌都有。好 告白气球应该也有吧？这个肯定有啊，三次五次，告白气球肯定有。告白气，哎，真有告白气球吧？这个会不会？夜火苍云哥会不会？夜火苍云哥好高，好高啊！就还好，KTV 的话应该还好。对。我跟你讲，很多歌在麦上、在 YY 上唱不了，但是在 KTV 可以唱。太高了。试一下。 轮流来就是换气换不过来，轮流来下。谢谢谢谢大家的新春花炮，谢谢，谢谢玉宝宝。 始终究要来得及了潇洒，为情千秋万借，做漂泊生涯。明子多傻，也不往往只一刹，恩怨不停只因为无从作答。宿命无情，索性我要再抵挡。谁能知道？ 剪吧。啊好上去了吗？有很多在 YY 不好上，在 T V 可以可以上。上没有，那我就点上了。

一曲人间如画，笑看沧浪心花，血学武道斩尘沙。男儿自大，凌云天下，一不外平山破浪，迎风雷，哪个敢来春风万鬼魅被一统，将士如梦，谁人望尘？ 如果如苍云，注定沧桑。一血染，江山又何妨？寒江河斩天刀，何须量？不知吾心者，血魔香。 你们能听得见吗？谢谢，谢谢大家的礼物，谢谢。你来，你来，你来，你来。 啦啦啦啦啦啦啦！上次，上一次在我们已经唱过。我操！一笑倾城啊！上一次的要怎么分词？今天还怎么分词嘛？一笑倾城啊！航白还没来。在哪？旁白没发消息啊？